اللي ما بيقدر يدفع حق التنكي اذا كان حق التنكي 200 الف ليره حيبطل يستعمل سياره بنزين ونحن مثل كأنه عم نعمل رفع دعم تدريجي يعني بدال اليوم 43 ألف التنكي أو 45 بعملها 60 ألف بعملها 60 ألف صرنا بمرحلة يعني بنزين حضرتك عم بتقول كل السله الغذائيه كله صار خارج الدعم Merci.